ID90, I'm guessing. Um, why are vehicles the weight of paper? Are they flip way too easily? No, if you travel at 120 kilometers over fields, vehicles do tend to flip. You know, I'm quite proud of our vehicle physics. no! no! Stark, Mike. Yes. Oh, Digga. Ich komm, ich komm, ich komm. Nice. Ehre. Äh, ich habe einen Kill, glaube ich. Steht das nochmal? Lol. Finn jetzt nicht wirklich auf. Ja, was ist für eine Krebswaffe eigentlich? Warum ist eigentlich eine 07 auf dem fucking G36 drauf? Ah ja. Oh, genau das, was ich mir gewünscht habe. Persil-Tabs. Aber viele Leute <laughs> verstehen Autismus nicht. Das nervt. Ich sitze da drin im Ding.